I Bye. सावती का जो बड़ा अच्छा भाव है इस मंत्र का तो वहाँ कहता है कि ये यजमान सबसे पहले आहुति स्वयं की दे रहा है सबसे पहले आत्मा रूपी ईंधन इसमें आहुत है मैं स्वयं अपने आप को आहुत कर रहा हूँ आप देखिए समाज की क्रांति में ये नहीं कहा कि तुम आहुति दो ये नहीं कहा कि तुम आहुति दो प्राणों की स्वयं ने आहुति दी जितनी भी उदाहरण मिल जाएंगे तो यज्ञ का ये उपदेश है इस वेद मंत्र का आदेश है यज्ञ की पहली आहुति यजमान स्वयं है और अपनी आत्मा को लेकर के तृप्त हो रहा नहीं भाई मैं पहले अपनी आहुति दे रहा हूँ इस आत्मा रूपी ईंधन की इसलिए दूसरे की आहुति नहीं देनी है दूसरे से नहीं कहना है पहले स्वयं को अर्पित करना है स्वयं को समर्पित करना है अब आप देखिए समाज में परिवार में झुकते कौन है जो स्वयं को समर्पित करते क्यों मैं बंधन नहीं चाहता हूँ मैं परिवार में फूट नहीं चाहता हूँ परिवार चाहे समाज हो राष्ट्र हो देश हो संगठन भी है आर्य समाज संगठन है ये परिवार है इस परिवार के अंदर भी आपस में विरोध ना हो इसलिए मैं स्वयं की जो इच्छा शक्ति है मैं उसकी आहुति दे रहा हूँ उसको त्याग रहा हूँ छोड़ रहा हूँ अपने अहम का परित्याग कर रहा हूँ आइए हम लोग का वो जल से रचन करेंगे ओ सर्वे मंत्र सभी लोग आ जाए इस सारा के अंदर जो लोग अल्पाहारे कर चुके हैं घूम रहे हैं बहुत श्रद्धा के साथ आगे ओम ॐ देव सवितः प्रसुवयत्यं प्रसुवयत्य पतिम्बकाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो नः पुनातु नः स्वदतो चारों दिशाओं में बिल्कुल शीघ्र बालक आगे पुनः करेंगे चार बार की जाएगी आहुति ओम अगर

बकरी की आहुति डालेंगे जो यजमान जिनके चम्मच है वो घी डालते हैं बाकी लोग तो सामग्री की आहुति डालेंगे स्वाहा की आवाज उच्च स्वर के साथ में सभी की आनी चाहिए श्रद्धा का एक अर्थ हम सब लोग बाद में समझेंगे बहुत बाद में सुनते हैं श्रद्धा है श्रद्धा करो भावना करो श्रद्धा करो आइए पहले हम प्रातःकाल के समय इस पावन अवसर पर सूर्य देवता के निमित्त प्रातःकाल मंत्रों से हम सामग्री की आहुति प्रारंभ करेंगे प्रारंभ ओम सूर्य सायंकाल मरीजों के गुण डालेंगे आओ पहले दैनिक यज्ञ करेंगे दोनों समय का और कई बार हमने देखा है आप लोग भी शायद करते होंगे तो थोड़ा और ठीक कर लेंगे जब जो लोग दैनिक यज्ञ करते हैं या दैनिक में भी प्रार्थना करते हैं सायकाल नहीं करते हैं तो दोनों समय की आहुति के लिए कई बार आ, मंत्र बोला अग्निरित ज्योति ज्योति चार मंत्र बोले और फिर दोबारा से प्रातः काल मंत्र नहीं पूर्ण करना है प्रकरण प्रातः काल का फिर दोबारा पूर्ण करना है सायंकाल ठीक है जी इसका ध्यान देना और ये कहाँ से है ये हम करेंगे जल प्रसेचन के बाद से अग्नय स्वाहा फिर करेंगे और फिर विशिष्ट यज्ञ की आहुति बात दान करेंगे तो आइए अब सायंकाल मंत्रों की आहुति ॐ अग्रे स्वाहा

हल अब ये हमारा दोनों समय का दैनिक यज्ञ पूर्ण हुआ ये इतनी दूरी यहाँ तक है अब ऋषि लिखते हैं इसके बाद में और इच्छा करने की है तो फिर मंत्र बोलते हैं जितना समय उतने आप लोग बढ़े अपने साथ अब हम लोग विशिष्ट यज्ञ जो है हमारा अब उसको प्रारंभ करेंगे तो केवल घृता होगी मिष्ठान की व्यवस्था कर लिया आपने व्यवस्था है

य किलो गो स्वाय परेण विश्वाता पारि परिता गो वायं श्याम कतयो रीणा स्वाहा इरं प्रजापतये

मन में प्रजापति के तीन बार हाँ। तीन बार गायत्री मंत्र बोल के जो अन्य लोग हैं मुख्य यजमानों को छोड़ के वो बैठ जाएंगे वहां से उठ जाएंगे तीन बार गायत्री मंत्र संपूर्ण यज्ञशाला में आप सब लोग पहुँचे हैं सभी का स्वागत है आओ मिल करके संगठन के सूत्र का पालन करते हुए संगठत्वम समवदत्वम साथ साथ बोले मिलकर बोले तो मिलकर के गायत्री मंत्र से तीन बार आहुति डालेंगे ओम तुरंत दिल्ली खाली करें जो एक दो लोग हैं मुख्य रूप से जाना चाहते हैं तुरंत आ जाए शीघ्र करें सर संविधान का ध्यान देंगे अभी मुझे नहीं विद्यार्थी सभी का स्वागत है अभिनंदन है तीन बार गायत्री मंत्र पुनः प्रारंभ ओम

इस स्थान छोड़ते या इनके बारे में आप अपना ध्यान दें ये बड़े एक अलग हमारी आदतें हैं स्नातक बाल बालिका आइए सभी को नमस्ते एक बार गायत्री हम ओम सावेत परवारे यम भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जाए कि अब नहीं किसी को भी अवसर ये खास कर बैठ जाए तुरंत जल्दी से बैठ जाए सभी लोग बैठे बैठिए केवल बैठे मौन बैठे बैठे आराम से बैठे रुको रुको ऐसे ना करें देखो मैं तो बैठिए बैठिए सभी स्वागत है सभी को नमस्ते हो गई है मैं एक तो बातें बार बार बोलता हूँ दिल्ली से बैठे सभी लोग बैठे एक दो चीजों का हम हम यहाँ ध्यान दें अभी जो हम यहाँ समूह में बैठे हैं ये आप नहीं बैठे ये आर्य समाज बैठे समूह में किया गया व्यवहार बहुत बड़ा परिचय होता है मैं जब निर्देश कर रहा हूँ यहाँ से आप जब मैं करूंगा तब बुला लेंगे आपको ये पता नहीं फ्रीडम की कहाँ से प्रवृत्ति हमारी आ गई है करना है नहीं करना है कोई व्यक्ति यहाँ निर्देश दे रहा है पैसा करा है बस इतनी सी बात है ना इसमें अहंकार इस बात का है कि ये कौन होते ना अहंकार इस बात का कि मैं कौन हूँ नहीं, नहीं अभी हम समूह में बैठ करके संगठन का परिचय दे रहे हैं अभी आप व्यक्ति नहीं है अभी आप समाज है आर्य समाज है तो जो निर्देश यहाँ दिया जा रहा है एक बार पालन करते हैं और को नया व्यक्ति यहाँ आया हो पहली बार वो ये देख रहा हो हमारे विद्यार्थी नए जो आए हैं वो भी देख रहे हैं वाह यार आर्य समाज लोग कैसे करते हैं एक बार बोल दिया गया यथावत पालन करते हैं और इसका लाभ हमारे संगठन को है और संगठन बढ़ता है तो मैं बढ़ता हूँ आपको मैं अकेला बढ़ूंगा नहीं नहीं संगठन के बढ़ने से हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम आज भी चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं कि यार समाज का संगठन नहीं है मैं छोड़ो जिला स्तर पे कर लो कम से कम जिला पे अच्छा कर लो जिला पे नहीं कम से कम अपनी आर्य समाज में अच्छा कर लो दोस्त देखिए बड़े ऊपर ना ना ऊपर नहीं आप जिस संस्था को चलाते हैं उस संस्था में संगठन बढ़िया और यह उदाहरण प्रस्तुत नहीं वहां की इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती आइए हम सीधे यद्यपि पुनराहुति की ओर जाएंगे और जब तक अब कोई निर्देश नहीं है अब कोई आहुति नहीं डालेगा फिर भी कोई डालना चाहे तो बाद में शांति पाठ ओम सर्वम वै पूर्णम यथास्थान बर्तन छोड़ देंगे वहीं पर बैठ जाएंगे कोई हिलेगा नहीं उपेंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं केवल यज्ञ माइक भगवान से देखो देखो अपना मुख्तर कर लेंगे तो उपेंद्र आर्य जी के स्वर के साथ स्वर मिलाकर आगे ये जी प्रार्थना के शब्दों का गान करेंगे और जो हम लोग संगठन सूत्र के चार उपयोगी करते खूब जोर से गाते रहते हैं आइए उपेंद्र आर्य जी के माध्यम से ये ओम